नमस्कार साथीहरू स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई यो अर्को नयाँ भिडियोमा र आज चाहिँ मैले यो मेटामाक्स वालेट कसरी क्रिएट गर्ने र यो मेटामार्क्स वालेटमा हाम्रो हाइपरको रिवार्डलाई एसबिटीमा कन्भर्ट गरेर कसरी विड्रल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु यदि हजुरहरूले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने अरू कुनै पनि भिडियो हेर्नुपर्ने छैन अब हामी ढिला नगरिकन टपिकतिर लागौँ यदि हजुरसँग आइफोन छ भने हजुरले यो एप स्टोरमा गएर यो मेटा मास्कलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो एन्ड्रोइड फोन युज गर्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो प्ले स्टोरमा गएर मेटा मास्क भनेर यसरी सर्च गर्छु मैले अलरेडी मेटा मास्कलाई डाउनलोड गरिसकेको हुनाले अब चाहिँ म यो मेटा मास्कलाई ओपन गर्छु यहाँ खुलिरहेको छ र यस्तो इन्टरफेस आउँछ अब म सिम्पली यो गेट स्टार्टेडमा जान्छु त्यसपछि यो क्रिएट अ न्यू वालेट भन्नेमा म टच गर्छु त्यसपछि यो आई एग्री भन्नेमा टच गर्छु अब हामीले यहाँ पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र पासपोर्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ नै अगाडिको अक्षर क्यापिटल र त्यसपछि एउटा लेटर अनि एट द रेट यो मिलाएर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ मिनिमम आठवटा लेटरको चाहिँ यो पासपोर्ट हुनुपर्छ अब म यहाँ एएटिएस एनडियु एट द रेट वान भनेर राख्छु हजुरहरूले यो पासपोर्ट कसैलाई पनि सो नगर्नु होला मैले चाहिँ यो डेमो एकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई यहाँ सो गरिरहेको छु त्यसपछि हामी यो आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मेटामार्क्स भन्ने यो कोठामा टिक लाउँछौँ त्यसपछि हामी यो क्रेप पासपोर्ट भन्नेमा टच गर्छौँ फेरि हामी यो स्टार्ट भन्नेमा टच गर्छौँ त्यसपछि फेरि पनि यो स्टार्ट भन्ने आउँछ त्यसमा टच गर्छौँ र यो अहिलेको पासपोर्टलाई हामी पुनः एकपटक यहाँ राख्छौँ Kathmandu at the rate one अब हामी यो कन्फर्ममा जान्छौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ write down your secret recovery phrase भनेर आएको छ यसलाई हामी यो भ्यू गर्छौँ यसलाई चाहिँ नै हजुरहरूले फोटो खिचेर अथवा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ यदि आइफोन युज गर्नुहुन्छ भने आइफोनबाट चाहिँ नै यो स्क्रिनसट हुन्छ तर यो एन्ड्रोइडबाट चाहिँ हुन्न यो हजुरहरूले कसैलाई पनि नदेखाउनु होला किनभने यो भनेको चाहिँ एउटा लकर यो चाबी जस्तै हो तपाईँको मैले चाहिँ नि अघि नै भने हजुरलाई यो डेमो एकाउन्ट भएको हुनाले यहाँ देखाइरहेको छु र यसलाई चाहिँ म फोटो खिच्न जाँदैछु त्यसपछि म यो कन्टिन्यूमा जान्छु अब म यसलाई चाहिँ नि यो सिरियल बाई मिलाएर राख्न जाँदैछु नम्बर वानमा एकाउन्ट टुमा फिटनेस थ्री नम्बरमा चाहिने इन्टर फोर नम्बरमा स्याम्पल फाइभ नम्बरमा एसएलएम आरआइओ आरआइटिवाई त्यसपछि नम्बर सेभेनमा हस्पिटल नम्बर एटमा सिस्टर नम्बर नाइनमा आलराम नम्बर टेनमा पपुलर नम्बर इलेभेनमा मिल्क नम्बर टुवेल्भमा प्राइज अब यो यसरी कम्प्लिट भइसकेको छ सक्सेस भनेर पनि आइसकेको छ अब यो कम्प्लिट ब्याकअपमा फेरि हामी टच गर्छौँ र यसपछि चाहिँ यसरी कङ्ग्रेचुलेसन भनेर आइसकेको छ अब हामी यो डनमा एकपटक टच गर्छौँ र अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इथेरियम नेटवर्कमा आएको छ यहाँ यसलाई चाहिँ हामी बाइनेन्स नेटवर्कमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ बिएनबीमा त्यसको लागि हामी यहाँ सिम्पली यो तिनवटा धर्कामा जान्छौँ त्यहाँ टच गर्छौँ एकपटक र हामी यहाँ सेटिङमा जान्छौँ त्यसपछि हामी नेटवर्कमा जान्छौँ र सिम्पली यहाँ एड नेटवर्कमा टच गर्छौँ र अब हामीले यहाँ network name RPC URL chain ID symbol र ब्लक इम्प्लोयर युआरएल राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी बाइनेन्सको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर यसलाई फिलअप गर्छौँ मैले यहाँ नोटबुकमा राखेको हुनाले म नोटबुकमा जान्छु यसलाई म कपी गर्दैछु जब म यहाँ गुगलमा जान्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो network name smart chain new आरपिसिआरएलमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी चेन आइडी स्याम्बल र ब्याक इम्प्लोयर युआरएल अब हामी फटाफट यो फिलअप गर्छौँ यसलाई कपी गरेर यो नेटवर्क नेममा चाहिँ नै हामी यो स्मार्ट चेन भनेर टाइप गर्छौँ स्मार्ट चेन त्यसपछि आरपिसी युआरएलमा यो कपी गरेको एड्रेसलाई पेस्ट गरिदिन्छौँ त्यसपछि चेनमा फिफ्टी सिक्स राख्छौँ र स्याम्बोलमा बिएनबी क्यापिटल लेटरमा राख्छौँ अब यो लास्टमा ब्लक इम्प्लोयर युआरएलमा चाहिँ यसलाई कपी गरेर राखिदिन्छौँ यसपछि हामी यो एडमा जान्छौँ गोइडमा जान्छौँ र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिलेको यो इथेरियम नेटवर्कमा चाहिने यो बाइनेन्सको नेटवर्क बिएनबी आइसकेको छ अब हामी हाम्रो एचबिटी टोकनलाई एड गर्नको लागि एनबीभन्दा मुनि इम्पोर्ट टोकन्स भन्नेमा एकपटक टच गर्छौँ र यो टोकन एड्रेस भनेको छ यो टोकन एड्रेस चाहिँ नै हामी क्वाइन मार्केट क्यापबाट ल्याउँछौँ यहाँ यसरी क्वाइन मार्केट क्याप भनेर हामीले सर्च गर्न सक्छौँ र सर्च गरिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर एचबिटी भनेर सर्च गर्छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर भर्स एचबिटी त्यसपछि अलिकति यसलाई माथि सारिसके पश्चात BNB smart chain contact address भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई कपी गर्छौँ अब हामी यो टोकन एड्रेसमा पेस्ट गरिदिन्छौँ त्यसपछि स्याम्बोलमा एचभिटी भनेर टाइप गर्छौँ त्यसको पनि एट आउँछ र अब यसलाई सिम्पली इम्पोर्टमा हामी टच गरिदिन्छौँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एचभिटी टोकन पनि हाम्रो यहाँ एड भइसकेको छ र अब हामी यहाँ फेरि यो तिनवटा धर्कामा जान्छौँ यहाँ टच गर्छौँ त्यसपछि हामी ब्राउजरमा गएर यो सर्च अर टाइप युआरएलमा जान्छौँ यहाँ चाहिने डब्लु डब्लु डट एचबिटी इसिओ डट आइओ भनेर टाइप गर्छौँ अब यहाँ कनेक्ट वालेट भनेर यहाँ आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ हामी कनेक्ट वालेटमा टच गर्छौँ यो मेटा मेटामार्क्समा हामी कनेक्ट गर्छौँ र हामी एचबिटी विथड्रल गर्नको लागि चाहिँ नि यो यहाँको एड्रेसलाई यो एचबिटी स्मार्ट कन्ट्याक्ट भन्दा यतापट्टिको एड्रेसमा कपी गर्छौँ अथवा हामी रिडटमा गएर वालेटमा जान्छौँ त्यसपछि यहाँ रिसिभमा गएर यो एड्रेसलाई कपी गर्न पनि सक्छौँ अथवा यो क्युआरलाई स्क्यान गर्न पनि सक्छौँ अब हामी त्यसपछि हाइपर बसको एकाउन्ट ओपन गर्छौँ यच फाइभ डट हाइपर बसको यहाँ आइसकेको छ अहिले पासवर्ड राख्छौँ लगइनमा जान्छौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि यदि हामीले यो अलरेडी यमबाट उटल गरेको छौँ भने चाहिँ नै हाम्रो टेन पर्सेन्ट एचबिटी काटेर राखेको हुन्छ र त्यही एचबिटीलाई हामी युज गरेर यो आइडीलाई एक्टिभ गर्न सक्छौँ यो आइडीबाट हामीले एकपल्ट उटल गरेका छौँ यहाँ चाहिँ एचबिटी पाँच पोइन्ट तिरासी मात्र देखाएको छ यो हाम्रो सुरुमा एक्टिभ गर्नको लागि तिस एचबिटी लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी सिधै यो भ्यूमा जान्छौँ र इन्टर ट्रान्सफरमा जान्छौँ मिनिमम यसमा फिफ्टी एचयु ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो अलमै जान्छौँ र कन्फर्ममा जान्छौँ अनि हामी यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन राख्छौँ र यसरी यो रिवार्ड चाहिँ फाइनेन्सियलमा ट्रान्सफर भइसकेको छ त्यसपछि हामी यो ब्याक ब्याकटोमा जान्छौँ अब हामी फेरि यो म्यानेजमा गएर हामी यता फाइनेन्सियलमा जान्छौँ त्यसपछि हामी यो एक्सचेन्जमा जान्छौँ एक्सचेन्जमा गइसकेपछि हामी यो एचबिटीमा जान्छौँ एचबिटीमा यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ र फेरि हामी यहाँ अलमा जान्छौँ त्यसपछि यो सिक्सटी फाइभ एचबिटीको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सात हजार दुई सय सेभेन्टी थ्री एचबिटी केही समय अगाडि चाहिँ यो एचबिटी यो एक एचयु बराबर झन्डै यो एक एचबिटी थियो अहिले चाहिँ यो मार्केट धेरै डाउन भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीसँग धेरै एचबिटी आइरहेको छ र यो मेटामार्क्सबाट चाहिँ नि डेली वान पर्सेन्टको दरले चाहिँ हामीले रिसिभ गर्न सक्छौँ है अब हामी कन्फर्ममा जान्छौँ र फेरि पनि हामी यो ट्रान्जेक्सन पिन यहाँ लगाउँछौँ एक्सचेन्ज भइसकेको छ एचबिटीमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी ब्याक टुमा जान्छौँ अब हामी यहाँ डेलमा जान्छौँ त्यसपछि हामी यहाँ यस डायोको ठाउँमा हामी यसलाई एचबिटीमा टच गर्छौँ र फेरि कन्फर्ममा जान्छौँ त्यसपछि यो बिएससी एड्रेस यसमा हामी यो मेटामास्कको रिसिभ एड्रेसलाई पेस्ट गर्छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि नै मैले भनेको थिएँ तिस एचबिटी चाहिने चार्ज लाग्छ यो एक्टिभ गर्नको लागि यो एक्टिभ भएको ट्वेन्टी फोर आवरपछि हामीले चाहिँ चाहिने एचबिडीबाट विड्रल गर्न सक्छौँ अब हामी कन्फर्ममा जान्छौँ र फेरि हामी ट्रान्जेक्सन पिन राख्छौँ त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ successful estimate active within twenty four hours भनेर देखाएको छ यो तिस एचबिडी चाहिँ हाम्रो चार्ज लाग्यो र अब हामीले भोलि चौबिस घन्टा पछाडि यो युएसबिटीलाई मेटामास्क मार्फत विड्रल गर्न सकिन्छ र यसै गरी हजुरहरूले चाहिँ एउटा मेटामास्क वालेटमा मल्टी एकाउन्ट धेरैवटा एकाउन्टको एचयुलाई चाहिँ नै विड्रल गर्न सक्नुहुनेछ र यो युएसबिटीलाई कसरी विड्रल गर्ने कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु र यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद